time yung nagpalaya sa'yo. Time. Time is, time, the, time is the ultimate truth teller. Bea Alonzo 2021. <laughs> Hindi, saka acceptance, di ba? Acceptance, acceptance is the key. To freedom. To freedom. <laughs> to free yourself. welcome back to Kuda Serye kung saan tayo ay magkwekwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang. About life, adulting, career, love life, kaperahan, pop culture, kajologan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz. At I'm Dustin. And, and we are your Kuda <laughs> Serye host for this episode. Yes, kamusta kayo lahat today? no? Para ikaw na yun. <laughs> <laughs> Kamusta kayo? Kamusta ka, Dustin? Welcome back. Una <laughs> na naman. Pangalawa na. Sec- second episode ko na as your second co-host. episode. Bali, third, third na, no? Kasi syempre, yung, yung in-announce mo na co-host ako. Ay, hindi Masaya pa rin tayo no, makamove on tayo. Hindi pa rin tayo nakamove on doon. <laughs> yun, oo. So, yun. Siyempre, ano bang pinagdiriwang natin ngayon? Ah, nakikita ko sa background mo yan, Jazz. <laughs> ano naman yung mga nakikinig sa Spotify, hindi nila <laughs> nakikita? Ay, oo, oo nga, hindi nila nakikita. Tayo lang pala nakakakita. Siyempre, ngayong, ngayong ano, podcast episode natin, siyempre, dahil uh, June 12 ngayon, ano yes. pinagdiriwang natin? Happy Father's Day. <laughs> Happy Father's Day. <laughs> Independence Day, araw ng kalayaan ng yes. Pilipinas. Oh, Malaya. Oh, kel, kel, oh, yes. <laughs> Malaya nga ba? Ikaw, tayo. kailan ba? Kailan ba just talaga in-announce ang ano? Bakit parang pa-quiz? May history. ano ba yung ano? Ano ba yung naiisip mo? Wow. Ano ba yung naisip mo kapag na, syempre 'di ba nung bata tayo laging sineselebrate lagi yan sa school eh, yung yung yung araw ng kalayaan. Ano yung memories mo sa celebration ng araw ng kalayaan? Una sa lahat, pag araw ng kalayaan, walang pasok. yes, tama. <laughs> At sa araw ng kalayaan, may project ang mga teacher. Doon tayo magagawa ng mga flag na iwawagayway, ididikit sa mga pader ng school o kaya sa bakod. Yun lang ang naalala ko. Pero alam mo yung meaning talaga niya na araw ng kalayaan. Siyempre, hindi pa yun masyadong mm-hmm. tumatak sa'yo nung bata ka. Pero nung, nung tumanda na, te, ganun pa rin, malang pasok. <laughs> Wala pa. Wala yung trabaho. Pa rin, yung pa rin yung tinitingnan mo, ah, ano, long, long weekend ba? Long yes, weekend. Malaya, <laughs> yun yung kalayaan nating mga ano, empleyado. Empleyado. 12, <laughs> so. Walang pas. Tapos <laughs> gagawa tayo ng ganap niyan as a friends, di ba? Parang pag June 12 may ganap tayo magkikita, ganyan. Totoo, totoo. Pero uh, ano ba yung ano? may history. history. Kailan ba? Anong year? Sige nga, anong year? Pero hindi. In-announce sa atin yung ano. Inannounce sa atin yung winagay wine Emilio Aguinaldo, yung bandila ng Pilipinas. Una sa lahat eh hindi ako magaling sa history nung ano ba yan? simula elementary hanggang high school kasi parang feeling ko binabasa lang siya tapos ang hirap yan. magtanda ng mga dates. Mga birthday nga, hindi ko matandaan eh. Ako. Basta ang alam Siguro, ko, binagayway. <laughs> May nag-away siya saan? Saan? Sige nga, saan? sa Kawit Cavite kung saan wow. nag-field trip kami nung elementary din. <laughs> yes, tama. May nag-away siya Kawit June 12. Bakit parang kang guro? Ano ba? June 12 <laughs> favorite ko kasi yung ano, history nung bata ako. And mm. feeling ko kasi very im- important sa isang nation na yung mga tao, 'di ba? Alam nila yung history ng bansa nila. Ako nung Totoo pumunta naman. ako nung pumunta ako sa Taiwan, doon ako medyo talagang nabilib sa mga tao sa Taiwan. Kasi parang halos lahat sila, alam nila yung, ewan ko kung ganun. History nila. Alam nila yung, oo, alam yung history nila. Tapos, uh, yung mga lugar doon, alam nila kung ano yung mga nangyari sa mga lugar doon. Sana tayo din sa Pilipinas. No? Yun nga daw, eventually. mahirap. Eventually. Parang ako naman din, mm-hmm. ngayon na lang din ako tumanda na nagbasa-basa, nanood ng mga historical mm-hmm. talaga na documentary. Mm-hmm parang hindi pa pumasok sa isip ko lahat nung nag-aaral ako. Oo, sa bagay, ang dami kasi talagang nangyari sa Pilipinas <laughs> bago natin. Oo, di Diyos ko naman. Sobrang ang daming dami. sumakop. Yes, ikaw ba nagpasakop ka na? Hindi pa naman siya. <laughs> Anong bansa? Naranasan mo, na, <laughs> naranasan mo na bang masakop? Ako sa'yo. hindi pa naman ako nasakop. ah, hindi. Speaking of pananakop and syempre pagkaaraw ng kalayaan, syempre history, me- medyo related sa history. Ano ba yung ano, memorable? Ano yung feeling mo yung parang memorable na pangyayari sa kasaysayan na nakaka ano no nakakaguro yung kasaysayan nakakaguro ng Pilipinas. nakakaguro. <laughs> Oo. nakakaguro yung ano yung, parang memorable na pangyayari sa Pilipinas na tingin mo parang, ah yun talaga yung parang doon mo masasabi na nakamtan, nakamtan, <laughs> nakamit natin yung kasaysayan, ay kalayaan natin as eh, Filipinos. Medyo tanong to kay ano, Maxine Medina doon sa Miss Universe kung ano yung pinaka <laughs> nangyari ah, sa bansa. Oo, na nag-change, parang ganun. Oo. Ano ba? Para sa sa'yo. Ikaw muna, para sa'yo, ano? Sa akin, marami kasi, since mahilig ako sa history, maraming memorable. feeling ko, pero isa sa akin, yung ano, para sa akin yung EDSA, EDSA Revolution, isa mm. siya sa pinaka, parang turning point. Yung recent, oo, no? pinaka-recent. Is, mm, isa siya sa turning point ng bansa natin. Kasi parang, ano siya eh, nakita mo dun parang libo-libong tao yung nagsama-sama talaga to really fight for our parang freedom. And Ay, sana. Freedom. Sa- <laughs> 'Di ba? Ganun yung mm Tapos parang ano siya, very parang momentous para sa lahat, yes. 'di ba? Mm-hmm. Kasi parang even yung yung mga uh, yung mga ka, ka, kas, kasapi doon sa kabilang ano, kabilang ataw doon kabilang grupo, parang sumama sila. Sumama sila doon sa mga tao na talagang nakikipaglaban for our freedom and yung karapatan talagang pantao ng mga Pilipino. <laughs> Wow! Na parang, alam mo, o ko, <laughs> parang, eh, hindi, buhay yun na ba tayo ng EDSA? Parang wala pa rin tayong isip. Hindi ako, wala pa, pa oo. wala pa rin tayong ano nun. Pero alam mo, nakakalungkot lang na na invalidate yung mga yun. Gets mo? Oo. Dahil sa fake news. Oo, sa fake news, saka ano. Ang dami kasing uh, itong mga gawa-gawaan na kunya-kunyari ang historian sa YouTube din. <laughs> Ang dami talaga. Kaya parang sabi ko, ano ba talagang truth? Saan din na nakukuha yung truth na yun? Mm-mm. Kaya parang ang Pero ano kasi nakatatak na yan eh. nakatatak na yan sa ano sa kasaysayan natin na hindi na mababago basta-basta. And I think maraming naka-experience Mm-mm. talaga nung nung uh, yung parang ang mas, mas pangpangit kasi dun sa nangyari dun, parang sinakop ka ng kapwa Pilipino mo, parang ganun. Yun Dapat yung, ano. siguro na i- revisit no? Lalo na sa mga, Oo. ano, mas Pero mga kasi, bata. Uh, yun nga, parang laging may sinasabi nila, parang there's always parang two sides of the story, di ba? Pero yun, maraming ano, maraming magpapatunay ng mga uh, hindi magandang pangyayari nung panahon na yun na nag ano, talagang parang yun yung naging cause kung bakit nagsama-sama yung mga Filipino. And yun, nagkaroon ng revolution. Ah, uh, ikaw ba? <laughs> ikaw, ano yung, ako yung sumagot ah. <laughs> Tinaikot-ikot mo yung sagot ko. Hindi, ikaw parang, naman. Ah, uh, siguro same na lang din mo kay guys. <laughs> <laughs> Same na hindi lang kasi din. hindi ako masyado mailig sa history, di ba? Parang mas interested nga ako minsan sa mga history ng mga ibang bansa. Ibang bansa. <laughs> O oh, pero ano naman yun, yan. No? Oh, pero ano naman, I try my best. <laughs> Wow. Naman. Mm-hmm. Kasi nga mas ano ako eh, nood ng docu, ganyan, mm-hmm. kesa magbasa talaga. Ano ba? Mm-hmm. Siguro ano, nung gumanap na Charot lang, charot lang to. <laughs> si Paolo Abelino. <laughs> Charot lang. ah, sa Kina-joke lang, hindi. Ano ba? Siguro nga din EDSA Revolution na lang din. EDSA Revolution. Totoo. Gaya. EDSA Revolution. Tapos even, siguro maganda rin yung ano, para sa akin yung mga sinulat din ni Jose Rizal. Parang ang dami ring, Uy, ano alam mo eh, ba? parang nag-trigger. Nung mga yung mga ganun. Gen Z, parang may mga ano daw, may mga parang ngayon sa TikTok na bakit daw si Rizal, mm. parang kine-question nila na bakit si Rizal ang national hero. Pero kung titingnan mo sa ano, kung titingnan mo kasi sa law, wal, wala naman talaga, hindi talaga sinasabi na si Jose Rizal ang national hero natin. Sobra. Marami sila. Oo, marami silang national heroes. Parang ako, yun yung pagkakaalam ko ha. Ah. Hindi talaga, ewan ko, we have to check siguro that. Pero, okay, oh, yun yung sure. alam ko eh. Oo, pero medyo mas, medyo sure ako doon na hindi naman talaga si Jose Rizal lang. Marami, Marami. sila. Na, pero siya yung mm, pinaka... Na nasa ano yun, nasa, nasa law ata yun. Sige. Siya yung search. parang binansagan na gano'n. Oh, maisa-search mo. At baka <laughs> tayo ima ano. Oh, baka baka nagsasabi lang tayo ng fake news. Pero medyo sure naman ako ng konti. Medyo sure ako ng konti. <laughs> Pero te, ang tanong ko sa'yo, pa, mm. okay, may baka may, na, ah, may sige, question ikaw ka. muna. Mukhang may tanong ka eh. Paano mo <laughs> na uh, a-apply sa buhay mo ngayon yung pagiging malaya? Parang ramdam mo ba na kasi parang yung pinag-usapan natin na yung Pilipinas <coughs> as a country na malaya. Pero ikaw ba sa sarili mo, tingin mo, malaya ka as a person? Mm, as a person, mahiyang <laughs> ang tanong. Feeling ko kasi ano, para sa akin walang absolute uh, freedom. Parang mm. ganun. Malaya kang ano, malaya kang gawin yung mga ano mo, mga gusto mong gawin. Pero at the same time, may restrictions ka pa rin eh. Kasi ano, kailangan mo ring isipin na yung freedom mo na ine-enjoy mo ay yan din yung freedom na ine-enjoy ng ibang tao. So, kailangan mo yung respeto. Para kasi sa akin, yung freedom, may boundaries pa rin siya hindi talaga siya absolute 100% na free ka na yes. gawin mo kahit anong gusto mong gawin but freedom it comes with responsibility and uh yun may responsibility ka and respect sa ibang tao, 'di ba? Ikaw ba? Mm. Nam, oo, parang feeling ko magiging sobrang malaya ako kapag marami akong pera. <laughs> yung, <laughs> yung kaya mo gawin yung mga bagay na hindi labag sa batas pero mas marami kang kayang gawin pa. Parang mm-hmm. gets ko yung sinasabi mo na hindi nga absolute kasi may mga rules tayong mm-hmm. sinusunod na I think mm-hmm. tama naman din. Kasi yun nga, para yung environment naman kasi yung society, mayroon kang kina- mga coexisting na mga tao na yes. dapat yun nga yung boundaries. Pero ayun, oo, feeling ko... Kailangan i-consider yun. Oo, feeling ko yung nagre-restrict lang, feeling ko malaya naman ako, nagagawa ko naman yung mga ibang gusto ko gawin, yung mga dapat kong gawin, pero feeling ko, mas malaya ako kapag marami akong pera. Oo, totoo. Eh, kasi yes, parang, parang, siguro isa sa parang dahilan kung ba, parang na, na, na-constraint yung freedom natin na gawin yung mga bagay-bagay natin is yung finances din natin. Yes. May, may lack of resources, <laughs> parang ganun. Mm-mm. Tama, di ba? Ikaw ba, oh. ano ba sa iyo yung, para sa iyo, ano ba yung ano, uh, meaning ng kalayaan or ng mal, pagiging malaya? Yun, <laughs> malaya saan? Kasi parang ang daming pwede ring maging, sabi mo nga, maraming pwedeng maging meaning. Wari, malaya mm-hmm. sa um, pamilya, yung mga ganun malaya sa pag-ibig, mm-hmm. yung mga ganun, wow. Diba? na yung hindi ka na nagpapasakop nga. For example, uh-huh. ako naman, feeling ko naging malaya na ako nung nakagraduate na ako. Mm-hmm. Tapos nung nag-earn na ako ng sapat para sa mm-hmm. sarili ko na parang hindi na ako kailangan pang sabihan na ako kaya, kaya ko magkaroon ng sarili kong desisyon mm-hmm. na malaya yung hindi mo na kailangan magpaalam sa mga Totoo Magulang. So, ba, parang, parang ano, no? Kalayaan lang. Parang dinedefine mo ba, para sa'yo ba, ang kalayaan also means independence? Oh, diba, diba? Happy Independence Day. <laughs> <laughs> Tingin mo. Is, parang is freedom equal to independence? Oh, mm. Siyempre, para sa dictionary. Charot. Oo, oh, oh, oh, I think. Tingin mo. Oo. Oh. Oo, ikaw ba? Hindi. Sa akin, ano sila? hindi sila magka-meaning, pero re- closely related sila. Parang ganun. Mm-hmm. Di ba? Parang, ano nga, sabi nga nila, kaya mo namang maging free, pero hindi ka independent. Tingin mo? Bibigay ka <laughs> ng example kasi medyo natitikil yung utak ko doon sa sinabi mo. <laughs> Hindi, pwede mo, parang you're free, yun nga, free ka naman na gawin yung kahit ano, pero at the same time, dependent ka pa rin sa ibang tao. Ah, oo. Oh. Ah, 'di ba? Parang hindi lang sa tao, minsan nga din sa resources, yun din. Sa resources, oo. Yun. Sa capability mo as a person. Capability mo capability. as a person. <laughs> Capability. capability. Kailan mo ano? <laughs> Oo. <laughs> Bawal ka maging malayas pagkakamali. Hindi. Kailan mo na feel yung kailan mo unang na-feel na malaya ka? Yun nga sinabi ko kanina. Nung... Yun, you know, yun, yun, yung first time mo na-feel yun. Ah, feel na feel ko nung ano. <laughs> kasi parang all throughout my ano, kasi nung mga pagka-graduate ko, hindi pa ako feeling ko malaya kasi hindi pa sapat yung kinikita ko noon. Tapos, mm-hmm. feeling ko na ah, ano ko, nare-restrict ako sa mga bagay na gusto ko gawin. Basta dahil mm-hmm hindi basta ako ikaperahan talaga ang magpapalaya mm-hmm. sa akin. Tapos nung <laughs> feeling ko nung napunta ako na ng QC nung ako inanirahan mag-isa, may mga marang may mga ginawa ako doon na ah malaya na talaga ako. Parang <laughs> gets mo na ako na yung sariling decision. Sa, oo. Kasi parang before that, ilang years din akong sa bahay lang nakatira. Mm-hmm alam mo yung kahit na may ginagawa akong hindi na nagpapaalam, minsan syempre umuwi ka pa rin sa bahay mo. Mm-hmm. Pero noon nga nung nanirahan ako mag-isa noon sa QC, may mga ano, ah, doon ko talaga na feel na independent ako. Pero mm-hmm. te, nung college din pala, medyo trained ako, trained tayo to be independent oh, eh. Kasi, ako yun din, yun yung sasabihin ko. Oh, Medyo nakalimutan, kasi parang ano eh, aalis, babalik. So parang Uh-oh. Ah, ang siguro yung recent memory ko na sobrang free ako at independent ay nung recent na nga na recent na nag-live alone ako sa eh, ano sa hmm. QC. Pero yun nga, doon natin feeling ko mas malaya tayo nung college kasi college. Oo, pero wala kasi parang, siguro yun nga siguro yung yung yung yung freedom natin parang na define natin siya sa ano eh, no? parang kaya nating mamili <laughs> ng decision para sa sarili natin. Yung hindi mo no? iaasa yung, yung pagkain mo, hindi mo iaasa Oo. sa iba. Yung, Totoo yun nga, college nga. Oo nga, muntik ako na makalimutan kasi college. 10 years ago na yung <laughs> college. <laughs> kailan mo naman, kailan mo naman na feel just yung ano, yung yes, parang yes. feeling mo, <laughs> yung feeling mo ano, 'di ba na feel mo na na malaya? Kailan mo na feel na hindi ka malaya? After mo ma-feel na malaya ka, kailan mo na feel na hindi ka malaya? Kailan mo na feel na nasakop ka? Ay, syempre nung pandemic. Mm, Yun yung reason wow. ko na hindi ko na feel malaya. Kasi ako nga, Oo. before the pandemic, te, si te, galang-gala, kung saan pumunta, kung anong gusto kong mm-hmm. gawin, kung kaya ng kapasidad, capability mm-hmm. <laughs> ng kaperahan. <laughs> Gagawin ko, pupuntahan ko. Pero, yun yung talagang na-feel natin na talaga na. Oo, oh, ako, ito no? talagang, ano, ako rin, parang yung COVID-19 talaga na, <laughs> na pangyayari. Yung talaga yung parang feeling mo, na-restrict ka sa mga gusto mong gawin. Tapos parang kinukulong ka lang talaga na wala Oo. ka kasing magawa eh. Kasi Pero hindi rin naman na natin, parang wala tayo, ayun, wala kang magawa. At hindi mo rin, ma, parang hindi, parang lalabas ako. Parang hindi mo rin magawang ganun kasi nga, Mm-mm. yun din, yung coexisting sa mga tao na kapag lumagumala-gala ka, may mahawa ka, parang, Mm-mm Ayun. Yun yung pinakamahirap nga nung time. Tapos parang naka-adjust na lang tayo, no? Pero mm. nung mga Kasi, unat eh, anong na-feel mo talaga nun? Nung una, ano talaga, yung parang, ano kay nagulat ka. Mm. Nagulat ka kasi parang all this time parang ako 30 years na akong buhay sa mundo na parang hindi naman ako yung parang <laughs> na napipilitan or parang na ano ah, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng gawin to. Pero ngayon parang we are forced talaga na layuan yung isa't isa, forced na magstay sa bahay, forced na ganito lang yung gawin mo, 'di ba? Mm-hmm. So nakakagulat, nakakabigla. Tapos ang tagal na niya, ang daming pagbabago, ang daming yung impact niya sa sarili mo bukod sa physical, socially, mentally, nandun lahat eh. So, mm-hmm. talagang na-suppress yung parang freedom mo to live ng maayos because of this uh, virus and pandemic. Yes. Di ba? Um, mm Oo. Same naman. Ako din eh. Parang, ay, ang hirap. Hanggang sa wala, eh, ang tagal na kasi natin eh. Na, naka-adjust mm-hmm. na din. Nag-roller coaster na yung emotion. Oh, personal na ano, na feeling mo na bukod kasi ito parang ano to eh, medyo physical and ano society yung ano eh pero personal na, na feeling na nasakop ka? Meron ka bang ganong feeling? Or meron ka na ba ganong ano, experience? Personal? Mahirap naman. Ikaw, <laughs> kapag meron ka, sige. <laughs> Kapag Baka meron ako. <laughs> Ang hirap. Wala rin ako maisip. Sige, i-cut eh. out mo na to. i-cut out mo na yon hindi, ano ba? Feeling mo ba kunyari 'pag nai-inlove ka or parang nagkakagusto ka sa isang ano, nasasakop ka niya? Or nagpapasakop ka? Hmm, sa akin feeling ko hin hindi yung tao yung dahilan. Parang ganun. Parang ikaw mismo yung nagkukulong sa sarili mo. Pagka, na, pagka yun yung, pagka nandun ka sa feeling na yun, na, sa feeling na in love ka, parang ganun, ikaw mismo yung uh, ikaw mismo yung yun, Napapa- nagkukulong sa sarili mo. Oo. Tapos kaya ikaw doon rin yung ano yan. makakaano eh. Ikaw rin yung gagawa. Ikaw rin yung makakapag-let go doon. Makalaya ka doon. Totoo. Parang yung parang yung nangyayari sa atin ngayon, 'di ba? Sa Pilipinas. Parang Hindi, ganun ibalik siya. Eh. natin doon sa personal. <laughs> Huwag mong ilayo. <laughs> Buisit ka. <laughs> o oh, ikaw, sige, ikaw. Hindi pa naman ako nasasakop ng SB19. Oh? E <laughs> hindi, parang may isang beses na lang siguro na feeling ko ano. Wag na nga, no, siya, hindi yawa siya. <laughs> sige, sige, dali. Gusto kong marinig yan. Ano yung feeling na yan? Na parang feeling, yung nga kunya, ano, in terms of sakop. Mm-mm. Yung feeling mo, yung lagi, yung <laughs> mga decision mo sa buhay, nag, ano, parang Laging may dependent ka na. May tinit uh, may kinikonsider ka na isang tao o isang bagay na Ba't parang ka naiiyak? Hindi tama. <laughs> Nagugutom na ako. yon Parang tas ikaw medyo restricted ka na ano bang hindi ko ma-explain kasi nalimutan ko na yun. <laughs> Pero wow. parang may na feel parang na feel ko na yon Hindi na mm-hmm. hindi niya kasalanan. Ah, parang kasalanan ko. Na Oo, ako, parang nagkulong doon. tas ako yung parang naging parang mundo mo siya, ganun. Oo. Totoo naman. Eh, Naka, nung, may, may, kaya nung nawala, parang nakalaya ka dun sa ano na yun eh. Uh, so, paano ka nakalaya? Ano yung, paano mo pinalaya yung sarili mo dun sa ganong situation? Hindi nagpalayaan. <laughs> Pinalaya naman at nagpalaya. At Mm. Kasi kahit pinalaya ka na, hindi ka din pamalaya doon sa emotion mo doon eh. Ang mm-hmm. unti-unti naman. Ano uh, ba ito? Kalayaan na ito. <laughs> time yung nagpalaya sa iyo. Time, time is time, the, time is the ultimate truth teller. Bea Alonzo 2021. <laughs> Hindi saka acceptance, 'di ba? Acceptance, acceptance is the key to freedom. To freedom. <laughs> to free yourself. Oo. Parang ano din, te, parang kunyari nung pandemic, acceptance na hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwede, may mga mm. bagay na hindi ka na magagawa. 'Di ba? Parang nag ano din eh, parang may time may nabasa rin ako nung mga start ng pandemic na kung ano yung feeling natin. Ngayon kasi ang feeling na daw natin languishing na pwede nating pag-usapan. Nabasa mo na may article na 'yon? Hindi na, pa, hindi, hindi ko pa depression, na, hindi anxiety parang nasa middle niya ay languishing yun. Basta isasend ko sa'yo so kasi pwede natin yung pag-usapan kasi ang daming nakaka-feel nun. Pero may nabasa kong article nung start ng pandemic na parang ang nafe-feel daw natin nun ay grief. Nagigrieve daw, grieving. Kasi parang Bakit? nawala, di ba pag grieving ay may nawala kang may, mm, may nawala mm, mahal mm, sa buhay. Di ba para lagi uh, natin ganun inaano. Pero noong pandemic, ang nawala sa atin yung freedom nga na makalabas, na kumain mm-hmm. sa labas. La, yun, kaya yung, yung nafe-feel natin noon, sadness at grieving nga daw. Mm-hmm. Na parang, yun nga, na hanggang sa nung, nung antagal na natin, di ba parang mm-hmm. nag-move on na lang tayo, nag-adjust na lang tayo, inaccept mm-hmm. na natin yung fate na yung pandemic ay yun talaga ang kailangan mong gawin para ano. Dahil Totoo. Yan, Pini, oo, kaya tama yung sinabi mo na acceptance is the key. Acceptance is the key to freedom. <laughs> tama ba yun? Naniniwala ka Comment sa below, dun, mga kakuda. Uh, Kung natutuwa kayo sa I usapan na ito. Naman, I think gano'n naman din talaga eh. Kasi, di ba, syempre, kailangan mong accept kung once you accept things, 'di ba? Parang you learn to let go din yung mga bagay na na na nagkukulong sa iyo. 'Di ba? Ikaw ikaw na i-let go mo na. Oo naman, oo. Ganun talaga. Ayun, ano meron talaga? <laughs> oo. Na, <laughs> tapos na tayo dun sa sa ganung ano, Weha. sitwasyon. So, <laughs> ayun, te. ano? ano next mo? yung tanong ko naman, anong next ko? Anong, ano mo next mo, teacher? and <laughs> then, next ko siguro ang question sa'yo is, since na-enjoy mo na yung, ano, yung freedom, kailan mo naman na-feel na parang, or na-realize mo ba uh, sometimes na, or naisip mo ba minsan na, ay, naabuso ko, naabuso ko yung kalayaan na meron ako? Oo, te, nung naubos na yung pera ko. Totoo, no? <laughs> Totoo. Parang, <laughs> Uy, teka lang. Ah. Oo. <laughs> No? Nung Totoo. time na parang travel na travel ako, na linggo-linggo, sabi ko, ay pota, wala na nang ipon si te. Layang-laya, lahat pwedeng gawin. <laughs> Ubus pera. Doon, doon ko na rin, ah, kailangan kong, ay, kailangan kong maghinay-hinay, kailangan ko na... Kailangan mong i-manage yung sarili mo. Kasi ako din, din, din, din actually yun din sasabihin ko. Kapag, kasi parang, nung medyo may kaya ka na, <laughs> na gawin yung mga bagay-bagay kasi medyo may pera ka na. Parang, bili ka naman ng bili, gala ka ng gala, kain tayo ng kain kung saan-saan. mm Naubos ang pera ko dahil sa inyo. Ba? <laughs> ako din. <laughs> na parang minsan kahit wala naman ako, feeling ko nga grabe yung, pero feeling ko na enjoy naman natin yung youth natin, yung kalayaan ng mm-hmm. youth na. Mm-hmm. Ngayon kasi parang ako ang, parang iniisip ko na savings, ganyan. Pero nung time, nung bata pa tayo, na bago nag-work, te, matry ang ganito, kahit wala kang, i- <laughs> basta mabuhay ka lang, pag sumeldo ka, putik. Uh, uh, punta dito, punta, punta doon. Punta doon. No, mas, ah, ngayon mas may Walang control ka na sa pera mo nung tumanda ka na. Uh, parang yun, siguro parang meron din tayong, baka meron din talagang konsepto ng parang responsible freedom. Parang ganun. <laughs> Oo. Gumawa siguro, ng ay, sariling kon- konsepto. <laughs> Hindi, parang siguro natuto na tayo. Pero ako, no regrets. No? Ewan ko, may mm. regrets ka ba dun sa sobrang mm, inano, inabuso mo yung pagiging malaya mo. Ako talaga no regrets nung nag-pandemic. Sabi ko, ah, buti na lang. Alam mo yung buti na lang din. Kasi na-enjoy diba, mo to, na-experience in-enjoy ko yung kabataan. Wow. Yung kabataan. Ano gumala tayo, kumain tayo kung saan-saan, mm-hmm. nakapag-travel ako mm-hmm. abroad. Yung parang hindi ko mm-hmm. inantay na yung... Mawala. O, oh, sino ba makakaisip na magka-pandemic, di ba? Na kahit nga, eh, na, nawala parang... na pera ko noon, hindi ko pinagsisihan. Mm. Parang yun din, yung pandemic siguro parang... Kung mamatay man ako mari- ng pandemic, uh, gets mo? Oo, uh, tama, tama. Doon mo rin marirealize kasi doon sa pandemic na parang yung mga na-enjoy mo pala ngayon, uh, pwede siyang mawala in just a snap. Oo. 'Di ba? Yung mga kasama mo ngayon, yung mga ano, yun, yung mga na-enjoy mo nga. Hindi mo alam kasi yung pwedeng mangyari sa hinaharap siguro. Siguro yun din yung ano, yun, yun din yung pagiging malaya is parang yung en, yung parang na-enjoy mo yung yung bawat araw, yung yung araw, yung parang you go with the flow kahit papaano. Yes. Paano. Diba? Ang inisip ko nga te, paano kaya yung mga nag-ipon sila ng matindi tapos hindi sila nagta-travel kasi may mga ganun 'di ba yung dahil iniisip nila magta-travel na lang ako kapag may pera ako, ganyan. Mm-hmm. No, tas wala, parang ako lang 'yon sa akin lang na mm-hmm. perspective na buti na lang din parang thankful pa rin ako na before nangyari yung pandemic, marami na akong mm. nagawa, marami na akong mm-hmm. napuntahan. Yung hindi ko nga ni-restrict yung sarili ko at in-enjoy ko yung freedom mm-hmm. ko nung time na yun. Mm-hmm. Pero parang ako dun sa sinasabi mo, no, parang umaano rin na parang yung minsan yung freedom na meron tayo, parang it's sometimes parang nagmumukha na siyang privilege. Oo naman, oo. No? Oo, kasi hindi diba? lahat ma- may freedom talaga. Di, di ba? Yun nga parang sabi mo na sabi mo kanina na na feel mo na talagang free ka nung may resources ka ganyan. Mm-hmm. Parang kunyari yung mga nasa grassroots, parang free mm-hmm. naman sila, free sila mm-hmm. pero hindi nila nagagawa kasi walang resources, walang mm-hmm. So ayun din, parang yung privilege ay part din ng freedom, tama ba? Oo. O Actually sobrang ako nung, nung pinag-uusapan pa lang natin tong topic ng freedom, parang sabi ko, shit, ang lawak Privilege. pala. Ah, oo. Sa, ang lawak niya, talag, ako, nag-try talaga ako mag-research, intindihin ko ano ba talaga yung freedom sa yung independence. Talagang sumakit yung ulo ko. Kasi parang, uh-huh. yun nga eh, walang namang, eh, ang hirap niya i-define. Kasi parang yung kalayaan sa akin, iba yung iba definition sa'yo. para yun, sa yun iba. Din. Uh-huh. Diba? So, hmm yung mga kakoda natin, kayo, ano ba yung feeling, ano yung malaya para sa inyo? Kasi ayun yung para mm-hmm. sa akin at yung para kay Dustin na mm-hmm. ako malaya ko nagagawa at feeling ko mas magiging malaya ako kung meron pa akong mas maraming resources. Mm, totoo, totoo. Parang hindi yung mm. ako medyo ganun din. Saka siguro sana sa akin yung freedom din is yung yun nga, yung ma-enjoy mo yung bawat araw na magawa mo yung mga gusto mong gawin sa sa isang araw. Yung parang ganun, walang masyadong takot na Ayun, oo. 'Di ba? Matanggal yung pag nawala, parang medyo secured ka na mabubuhay ka, parang ganoon. Yun yung isang parang sa akin, isang definition ko ng ng freedom. Mabubuhay ka ng maayos, ng masaya. 'Di ba? Mm, yes. Parang hindi <laughs> naman laging dapat masaya. Pa, buhay lang na yung parang may peace of mind, may ganun. Parang, oo, may peace of go, mind. Oo, yun ang gusto natin. Security. Oo, security, security, and sinisimulan <laughs> sobrang da- sobrang ano tuloy yung Alawak discussion nito. natin. Oo. Sobrang lawak kasi ang dami nating pwedeng ikabit dun sa pagiging sa malaya. Oo. No? 'Di ba? Pero yun nga, te, parang sa mga kakuda na nakikinig nito, sige, pag share nyo yung nyo to sa IG stories nyo, ganyan, or i-chat nyo kami <laughs> or i-share nyo sa group na paano nyo na-feel yung pagiging malaya. So mag, baka mag-poll din ako sa ano. <laughs> Kasi Oo, yung last episode, yung sa pagfa-fan, nag-poll ako sino mm-hmm. yung mga fina-fan nila. Tapos so, sinare ko sa, sinare? <laughs> Sinare ko sa stories, kakatuwa. May mga Mark so, sino, sino yung mga fan dyan? May Teme Kimerald, may Mark Jen, Mark Heras, Jenilyn Mercado, Popster. Wala bang popster? Walang sumugot eh. Pero may, eto pala, may nag, ano sa akin, may nag-message sa akin na tawang-tawa daw siya sa episode. I-shoutout ko siya. <laughs> Si Kirby, siya. Kirby Pala. Na, na-meet ko siya dati nung ano eh, nung SK pa ako. Kaya sabi niya, hoy, kilala ko yung SK <laughs> na sinasabi mo. <laughs> so, sino yan? Hindi ko sasabihin. Tony naman, si Kirby. Hi Kirby, shout out. Thanks for messaging me na natuwa ka kasi parang fan din daw siya ni Sarah at ng SB19. Ay, yan. Hi kay Kirby. <laughs> Oh, Kala mo ano. <laughs> Yo, natutuwa kami pag ganun kapag yung sinishare nyo rin yung perspective nyo about mm dun sa topic namin. Tapos si Ate Anichi Anito, An- <laughs> Anito tuloy. Anito. <laughs> si Anichi, si Bess, yung nabanggit din namin, sabi niya, bakit nyo pa ako shout out? <laughs> Charot, mga ganun. <laughs> Lagi natin siya, isa shout out kasi co-popster natin si Anichi eh. So, Yun. ayun te, meron ka pa bang mm-hmm. ano? About ka. Siguro, ang hirap, ang hirap an- na masaya din siya pag-usapan, pero ayun, feeling ko ang dami pa natin hindi nabanggit, no? Oo, oh, ang ano kasi ng parang ang ang daming pasikot-sikot sa meaning at sa eh sa meaning ng kalayaan, yung mga kalayaan mo, kalayaan ko, di ba? Parang ganun. Mm-hmm. Pero para sa akin, it's it's more on yun nga, enjoying the things and doing the things that you love. Parang without compromising yung yes. yung kakayahan ng ibang tao na i-enjoy din yung yung freedom nila, di ba? Yun din. Yung mga gusto nila, parang sustainable development din. yun <laughs> din. Gusto ko yung sinabi mo na parang yung ginagawa mo yung ba- mga bagay na gusto mong gawin na malaya pero hindi ka nakakaapekto sa iba na may naapakan kang mga tao. Mm-hmm. 'Di ba parang yung purge, alam mo ba, eh tama ba the purge, parang tinanggal pa, yung law. Yung movie 'yon, sikat 'yun eh, paborito ng mga kapatid ko kaya parang ano, pinanood ko rin na parang isang tw- na 24 hours tatanggalin yung mga batas. So malaya kang mm-hmm. gawin lahat ng kaya mong gawin. Mm-hmm. So yung iba te, ang ginagawa pumapatay, ganun. Patayan Oo. siya. Ganun-ganun ba? Kung ako, kung malaya kong lahat ng kaya kong gawin sasakay ako Totoo. plano na libre, ganun <laughs> mga ganun. Yung mga, yung ganun lang, oo. Para eh, hindi, kaya nga, hindi para manakit ng iba. Yun, yun nga, yun yung ano ng purge. Kaya hindi ko siya sobrang gusto din. Na parang, ba't ka mag, mm-hmm. ano patayin? Parang gagantihan mo yung nang away sa'yo, papatayin mo. Ganun yung movie, te. Uh, baka brutal kasi, kaya hindi ko masyadong bet yung ganun. Ayun. So, ayun nga, mm-hmm. na mamuhay ka ng malaya na hindi ka nakaka-apekto sa ibang mga tao or may naapakan, mm-hmm. may nasasaktan kang mga tao talaga. mm Yes, tama naman yan. Oo, ang ganda. Gusto ko yung ano, yung gusto ko na parehas lang tayo <laughs> ng, ng takeaway. <laughs> Hindi, pero tama naman din kasi yun. Pero siguro, since, since ano to eh, parang araw ng kalayaan episode, uh, tingin mo ba, let's end the, i-end natin yung ano, yung podcast siguro sa question na to. Lagi itong ano eh, lagi itong tinatanong sa amin nung elementary ata ako, high school. Mm. Tingin mo ba, baka no essay yung isagot mo, ah, hindi no essay. Tingin mo ba malaya ang Pilipinas? Hindi, ko muna. Tingin mo. <laughs> Hindi ako magaling sa Ako nagtanong eh. <laughs> Ngayon, erase ba ang pandemic? Eh, Oo. as, as a country, as a country, wag yung pandemic, yung pandemic kasi ano talaga, eh, ano na siya eh, parang medyo yun na yung nag, ano sa atin talaga na nagtanggal ng konting kalayaan na meron tayo. Ikaw, dali. Alam mo, <laughs> hindi ko siya masyado pag-iisipan sa buhay ko na malaya nga ba tayo. Pero kung iisipin, kasi ako, personal, parang malaya naman ako. Pero yung Mm-mm. yung mga yung buong bansa nga tapos yung mga napapanood mo sa balita at Mm-mm. yung presidente nating kung DDS ka, mag-unsubscribe ka. Pero <laughs> jurits talaga ako sa mga ah. DDS at yung mga mga paano niya na rules niya na questionable. Tapos mm-hmm. yung pagpasa ng terror bill. Mm-hmm. Parang somewhat malaya na nakakaboto tayo. Pero, di ba parang ano din yun, isa, pa, isa rin yung mm-hmm. ano ng freedom, yung nakakaboto ka. Pero, ang dami, feeling ko, ang dami pa rin butas ng mga batas natin. Tapos, mm-hmm pinaghaharian pa rin tayo ng mga hindi magagaling na leaders. Yes. Parang na, ano no, parang oh, ang iba pa mo yung sumakop sa'yo, <laughs> parang ganun. Oo, iba pa to eh. Parang iba pang usapan mm-hmm. to na about politics. Mm-hmm. Pero mm-hmm. in, in overall aspect of the Philippines. <laughs> In overall. overall, mali ata yun. Oo. Uh-uh. Makakalaya ang Pilipinas pag hindi na si Duterte ang presidente at hindi isang Duterte pa ang namuno sa Pilipinas. Kaya <laughs> bumoto tayong lahat sa darating na eleksyon na tama na. Parang yes, naiiyak tama. ako kasi nakaka-frustrate nakaka-frustrate yung mga nagaganap, mm-hmm. yung mga patayan, yung mga mm. <sighs> ayun, yun te. Parang, <laughs> Oo, as a person, dahil hindi naman ako masyadong naapektuhan, parang akala mo malaya, pero pag nilawakan mo pa yung paningin mo, hmm. yung mga nangyayari sa bansa, hindi pa Saka yung iba pang apekta, pag nakita mo pa yung iba pang apektado talaga. Oo. Kasi pwede kasi hmm. ako lang, eh, wala naman akong pake dyan. Totoo. Pero kung may care ka din talaga. Mm-hmm. Totoo, so, totoo. that's me. So, ikaw naman, te, sa tingin mo, malaya ba ang Pilipinas? Mm. Sa akin, yes and no eh. But yes, kasi yun nga, parang may option tayo eh. May, may option pa rin yung Pilipino. Tapos, yun nga, yes, kasi alam, namumuno pa rin naman sa atin ay uh, ah, Pilipino, parang ganun. Pero no, kasi ang daming threat. Ang daming threat dun sa kalayaan natin. Parang ngayon, nafe-feel mo na hindi ka secured. Mm. Nafe-feel mo na parang anytime pwedeng may mangyari sa'yo. Tapos, siguro isang isang ano ko dun sa, na, na hindi rin tayo malayo is parang ikaw, kunwari as a, tao, as a person, di ba, parang alam mo kung ano yung mga meron ka na bagay, di ba? Kung ano yung, kumbaga, kumbaga alam mo yung mga pag-aari mo, yung mga ari-arian mo. So alam mo kung hanggang saan lang yung boundary dapat ng ng ibang tao para gamitin yan. Pero nang nangyayari kasi sa atin, tayo, alam natin na atin tong mga kayamanan na to. Pero hinahayaan natin. Siya din, oo. Naiinis ako. May, hinaha- may hinahayaan tayong ibang tao, ibang bansa na makinabang dun sa kayamanan natin na yun. Tapos yung na, namimigay ang, pa nun. Kapwa mo. Kapwa mo. Ganun. Oo. Ang nagiging resulta, saka ang nagiging resulta pa, ang daming kapwa Pilipino natin, yung yung parang napagkakaitan na pagkakaitan na, na i-enjoy yung resources na yun. So parang doon pa lang makikita mo na paano, naaabuso yung kal naaabuso ng ibang uh, ibang bansa yung kalayaan nila. Parang naaabuso na in a way na apektuhan yung yung bansa natin na hindi ko maintindihan kung bakit uh, ah, kinahayaan pumapayag. natin. Oo, pumapayag tayo. And yun, hindi ko alam kung kung yun sabi may ginagawa pero parang sana ano makita natin talaga kung ano yung ginagawa at magkaroon ng magandang resulta. Pero yun nga, sa plus isa pa, siguro kasi yun nga, yung may mga pinuno tayo na na Ako ang name drop ko no, ikaw pinuno. Oo nga eh. Oo. <laughs> may, mga, may mga may mga leaders tayo na ano na yung parang sa ano nga sa kanta ni Glock 9 no, na parang hmm? ano, yung mga nakaupo ano, nakatingin lang sila kasi parang sa salamin sila nakatingin ang nakikita lang nila yung sarili nila pero hindi nila nakikita yung mga ano mga tao sa baba yung mga mm-hmm. taong naghihirap talaga so parang yun, ah, meron din tayong mga gan- oo meron ding mga ano mga ganong Pilipino na parang hanggang dito lang yung tingin pero yung yung yung nasa ibaba nila, hindi nila nakikita. So, yun, yun yung tingin. Kaya feeling ko, hindi rin tayo malaya. And hindi rin tayo independent kasi sobrang dependent natin kasi kung kung independent tayo, uh, parang wala nang libo-libong tao yung mangingibang bansa. Nandito na lahat ng resources. Yes. At kung independent tayo, hindi trillion-trillion <laughs> yung, yung uutangin natin. Hindi yung mga kaupo-upuhan na, kaapu-apuhan natin yung magbabayad ng pinagkakautangan natin ngayon. So, oh, okay. yun, sana dumating yung dumating nga yung panahon na na totoo ng malaya tayo at totoo ng independent ang bansang Pilipinas. Diba? Ayak ako. And bang, And mangyayari lang yun para sa akin, mangyayari lang yun kung yun nga magkakaroon tayo ng mas uh, maayos. maayos na mga pinuno na yung mga pinuno na yun nga na hindi sa salamin nakatingin, kundi nakatingin sa sa sa buo mula taas hanggang ibaba nakatingin sila. Yun. yun. Parang sabi ko nga, parang ano eh, parang parang yung pag sinabing di ka malaya, parang kang nakapiring kasi ngayon parang ang daming Pilipino, yung nakapiring na, nakapikit pa. So kahit tanggalin mo yung tanggalin mo yung pagkapiring nila, nakapikit pa rin sila. Hindi mga DDS. Nila, mga <laughs> hindi pa rin nila nakikita yung ano, totoong sitwasyon at to, yung realidad. Yun Meron lang, para sa akin nagbubulag-bulagan din talaga. Oo, nagbubulag. Kasi ngayon... Pa, dahil nakaka-benefit sila doon. Oo, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nakabusal pa yung bunganga. 'di ba? 'Yun yung ang daming ganun. So sana ano, sana ngayong darating na since ano naman uh, araw ng kalayaan. So malaya tayo sana yung mga mga iniimbitahan natin yung mga kabataan na magparehistro syempre, magparehistro this coming ano uh, para sa election sa 2022 and bumoto ng maayos. Bumoto yes. at suportahan yung kandidato. Suportahan in a sense na simula simula ikampanya nyo yung mga kandidato na sa mm. tingin nyo ay karapat dapat maupo at mamuno sa atin hanggang sa iboto nyo. Yun. Huwag niyo ipagbili yung boto nyo. <laughs> Huwag natin yes. ipagbili yung boto natin. Kasi yung, yung isang boto na yan, it can change our lives. Hindi lang yung buhay natin, kundi buhay ng mga susunod pang henerasyon. Oo. Uh, ah. 'Di ba? Mm-hmm. Alam mo oh, yung feeling ko nga. <laughs> Di, di ka nakasalita. <laughs> na, Oo, ang galing na, mo. Na, na-emotional ka na. <laughs> na-emotional ako na parang nakakapanghina, nakakapanghina nga yung mm-hmm. mga nangyayari sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero ano, sige, habang may botohan, habang may eleksyon, may pag-asa. Mm-hmm. Sana oh, talaga kasi, kasi grabe. Alam mo yung feeling mo, ah, hindi pa tapos? Kala ko closing na. Mm-hmm. Feeling ko talaga para tayo nagbumalik sa yung mga dati. No, kala Mm. mo paunlad na tapos biglang ah, ah. ganun na ganun eh. Kaya ayun nga, bumoto tayo. Tapos pag-isipan natin yung Mm. binoboto, iboboto natin. Na huwag tayo Kailangan natin magpa... Tama na pag-isipang yung mga mabuti. trapo talaga. Tama na. Mm. Ay, Tsaka para yun talaga eh, mas malaya na ang Pilipinas. Oh, bawat isa sa atin kasi parang kasama tayo sa sumusulat ng kasaysayan ng bansa. So, Thank you talaga. Ang galing mo. <laughs> yun, 'di ba? Siya nga pala ang yun producer yung... ng episode na ito. <laughs> Kaya ako yung mema lang. <laughs> ah, hindi, parang yun talaga eh. Parang yun yung na-realize ko na bawat isang Pilipino may contribution sa kasaysayan. Hindi man lang, hindi man tayo talaga hindi man kasama yung pangalan talaga natin sa kasaysayan na yan. Meron kang contribution sa mangyayari sa bansa mo. True. And kung gusto mo maging malaya to, kailan mong gumawa. Kailan mong umaksyon para sa At sarili mo, para sa mga sa pagboto mo pamilya. sa darating. yes, na 2022. Yun, wag nating ano, wag nating wag tamarin. Ang daming daming daming tao na uh-huh. Ang daming daming tao. Saka ano, hindi yung yung mentality kasi may mga mentality kasi na ah, hindi naman ako boboto kasi wala namang mangyayari. Yun, oo. Kasi ito rin naman yung mananalo. Parang ganoon, hindi, wag yun. Ano, ano yun eh, yun nga eh, karapatan mo yun eh. And yun, isa yun sa privilege mo na mala, bilang isang malayang bansa, di ba? Yung karapatan mong talaga. mamili mm-hmm. kung sino yung mamumuno sa atin. So, yun, exercise our rights and vote wisely this yes. 2022. All right ako talaga thank you Dustin for producing this episode. Ang dami ko ring natutunan sa iyo. Mm-hmm. Dami kong parang oo nga no, I need to revisit our history tapos mm-hmm. basta marami pa akong mga gustong gawin din dahil sa usapan na to. At kayo din mga kakuda kung natuwa kayo, i-share niyo yung mga thoughts niyo on this episode sa at kuda serye on Instagram or You Or, syempre, maki- makisali sila sa ating ano, after podcast, yung Kuda Kudaseri after podcast um, Facebook group natin. Pwede tayo doon magkaroon discussion. Very interesting tong, tong topic natin. Uh-huh. Sobrang gulo lang. Para sa akin, sobrang gulo kasi sobrang lawak. Pero I think we ended it with with, with a, a bang. bang. <laughs> with a bang. Hindi, oo nga. Thank you talaga for producing this episode. At ayun nga, gusto rin namin, ma- pwede ka na mag-post doon sa group natin, ginawa na kitang admin, so you ah, can sige, start sige. a conversation there. At yun nga, if you like this episode, please follow Kuda Serie on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Click nyo yung follow sa, sa Spotify. At meron na tayong yes. 200 followers. Happy ako doon. Wow, congratulations sa atin. And sana dumami pa yung mga kakuda natin. And yun, kung may mga topics din siguro sila na gustong natin, gusto, na, gusto nilang i-discuss natin, pwede nilang i-share sa atin sa Facebook at sa Instagram mo, sa Kuda, Kuda Serie Instagram. And of course, pwede rin silang mag-shares ng mga thoughts nila, mga kung may mga letters sila, kung may mga tula sila, pwede nilang ipadala to sa atin. Saan nga nila to pwedeng ipadala, Jazz? Dustin, dito nila pwede ipadala. <laughs> sa so, kung naririnig mo to, entries, isa, send your kung naririnig mo to, entries to tinyurl.com slash kudaserye knmt at you can also watch this video on YouTube. Just subscribe to my channel, Jazz Aberidial. Yeah, so excited akong marinig just talaga yung mga ano, mga messages or may mga letters or baka may mga tula yung mga kakuda natin na gusto nilang basahin. And yun, tingnan natin kung paano tayo iikot yung discussion natin or yung kwentuhan natin or kudaan natin dun sa mga materials or mga letters or kung ano-ano pang marireceive natin from our kakuda, di ba? Excited yes. ka ba sa ganun? Yes, Gusto mo ba yun? Oo. Oh. Sana may mag-send na. <laughs> Wala pa. Uh, ah, or it's pwede nating ano, pwede nating simulan sa iyo. Mga meron ka ba mga ikaw din. Meron uh, tayo, di ba? O sige, sige, uh, sige, next ako, time. So ayun lang, thank you for watching or listening to this episode. Bye. And thank you Dustin for producing this episode. Very good. Ang ganda. Thank you also. Ang saya. Bye. Bye-bye. Hi Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? <laughs> kung hindi mo pa alam, ito na. Sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit kaunti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kodasere kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kodasere Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Podcast.